Chamome Antonio Monroy Álvarez. Nací en o 13 de marzo de 1933. Cando mataron a meu pai, eu tiña tres anos. Meu pai era delegado do Sindicato dos Mariñeiros. Conseguiron unhas melloras moi boas para os mariñeiros, aumentos de salarios e mellores condicións de vida. 20 huérfanos quedamos en Alcabre. 20 órfanos. E despois, bueno, por os alrededores de, de Vigo mataron a moita xente. Xa xe digo, desde, desde que empezaron a matar, que foi a, a raíz do golpe de Estado, do 18 de xulio, hasta fin de ano daquel ano 36, 3.000 personas foron asesinadas, ir a buscarlas a casa e asesinadas. Decir, iban a buscalos a deshora da noite, os falangistas iban nun camión, cargaban os, os que iban a matar, levábanos a diferentes sitios e matábanos. Ali nas playas de Alcabre, varias veces apareceron mortos ali. Mi nai morreu con 72 anos. Morreu de cáncer do estómago. Morreu antes co asesino, sin saber o que era xustiza. Nesta loita de, bueno, de a memoria histórica, de pedir xusticia, eh, exixir xusticia para nosas nosos pais e para todos os que foron asesinados. E aí, aí estamos aínda hoxe, dentro das nosas posibilidades, facendo o que poidamos. Eu digo <clears throat> que hai que mirar para atrás para que non se volva a repetir aquela, aquela tragedia tan grande, que foi un crimen que morreron moita xente, mataron a moita xente, non só en Galicia, en toda España,